guys ini suaranya sebelum diganti eh, sebelum dipasang itu ya BB killer panjang 15 cm ini kita pasang any name. mari kita tes suaranya